爱我亲心，爱我精神。加入干部，只有你干部，请不要换干部，知名干部，最聪明干部。阿里给阿里给，Miss 给杜吉达，阿里 Miss 给杜吉达。马古尼。不怕难干部，不怕灰；不怕难干部，不怕灰；不怕难干部，不怕灰；不怕难干部，不怕灰。 Okey. Ma bunyi. Baba nak kabu u bao li. Baba nak kabu u mami. Baba nak kabu u bao li. Baba nak kabu u bao li. Okey. Ma bunyi. Pokoknya kaku uhana. Pokoknya kaku uhana. Pokoknya kaku uhana. Pokoknya kaku mami. Oke. Wah, kuwi. Pokoknya

Yo tulungan kamu. Tidak untuk tuntukan keuntungan yang. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. 感冒吧，哎。

Malanam, malahom, malapim, malini malanam, malahom, malapim, patini, pakipai, mama ina, ama ako, magkakaay, malini magurong ito, patamayan, kumayan! 阿赖精气，阿赖平生。踢啦！